tano satu biri muenda satu munana emu munana zero msambu tano satu biri muenda satu munana emu munana uja kubango wafunye ava, by, ava water and homes plumbing ava kwetila bio digester septic system muhammad sempi jamnangu gambo tia ne piara uwa usafi mnaye ubaka buna tubule ngira bumumpele za wano abudulu na sasinani muenda bu, bunji koko na abaisa kumungutu wa guam, ogwa facebook pal fm mwebali nnyo mwebalire ddala uh, ah, ginajibu rwanda gabule mukulu john tatya misa n'abala mwenna gye muli mwebali nnyo uh, oh. wy eh, eh, walwampadde etuuke wano erya kalantini naye nga nsikuwaako gweolina amata kale kakati <laughs> kiri bwekiti hmm. nti kakati mukitegedde my submission these people have suffered four heavy blows mm. to hide their bad situation in which they have found themselves. They have now turned the battle to Kadaga, and Kadaga is fighting Museveni. Ulabi akasajja kakubulidde bwe katutte ssente ze kabba ate sizaako ankusamu yazikawa de sisamu kuteesa omugagga ati mulala nnyono nze mumanyi yabawadde ezange biliyoni musanvu nabo ne babawa kubanga oli gwe yabba naye yaziremedde ne bagaa nti oyo omumanyi ye mubbi wa lulango ye famire yamwesonyiwa nemubbi <laughs> wa lulango eh, gwolwaki wabye naye kakati ate singa nkukubira meeting ekiro gye babaddemu after he getting information that the president had directed nakalema to arrest the, all of the people are involved naye gwe kitegeere lulo electrification scheme singa buli muntu alina amasanyalaze mu nyumba ye sente muzibye 8 million dollars ebibwa abantu babiri abatali baavu bwona ogenda obanoonya era bebali buli wantu wonna njabba kuba meeting gyemwabaddemu ekirungi agikuba kubanga bagamba nakalema should be prevailed over gundi simanyi nti oba mawulire mu ekiri mm. but the minister of energy in, was chaired the board on saturday had decided to send these people on leave baba interdicting nabo ne bagamba tetujja genda mu interdiction gundi tulyagenda nono gundi ne werishi ne bagaa tetujja kugenda tetwakwata ku ssente sente zabirwa mu procurement abantu babiri bazirwa kale ffe twali mu kalulu ka february sente mm. baziba mu february babogera waliwo nagenda okutuka kuba mulwadde nnyo yagenda kutuka naye katonda takusiibudde bulungi ayagadde bino bikolebwe ngaokyali ku nsi oleme kufanga babikwogerako bogeze nti omugenzi so thats why fumi bano abaana tebansobola mwejjatuko nolinja batta mwawonera watono nolinja kubatta yavumye first lady ate if i abuse the first lady how can you invite me to attend a meeting in the state house mwagala mukube mm. kitegeeza siridda mu state house until there is a new first lady kati kitegeeza sisobola kukola kifo kyonna kintwala mu state house mu meeting omwana oyo kumukubira ddala obujozi bwe ne bumugwamu omukubira ddala obujozi bwe ne bumugwamu titeri kyebafumbayo kyesiryangako wange tali kyamaanyi nnyo kyenkimayo anti okireesa ongobese navumye gundi nazaalawo kakati kuli siriddira ddala ndabe bwenfa okay mudakikazi nesembayo ampuliriza kkiriza Uh, tukole omulimu guno enteekateeka y'okusiima ba imamu baffe mu mwezi guno omutukuvu ogwa ramadan palefemu enteekateeka eno nga bwemanyi munange twagikulemberamu era nsaba mu dakiika zino ezitulina butonotono buno butuwunzika nabwo nkusomera enamba zino omulimu guno naawe oteeka etofaali mu biseera bino ebya covid-19 ebiseera bino nga uh, mwezi guno mutukufu imamu wali ati aruyale so mbadde nsaba awuliriza gyoli mu mbeera eno nga bwe tuze tukikola bulijjo twongere okusapootinga ba imamu baffe twongere buli omu buweereza kyolina buli omu buweereza ku katono olukumi lwe nina ebitaano byoli tujja kukola ekyawamu tusobole okuba nga tuweereza help obuyambi eri abo ababusinga okubwetaaga kale twaga tutandikire banaffe aba mtn mtn tuyita ku namba yiino kutuweleza sadaka yo weleza sadaka yo tusadase banga deni na yo muntu wa sadase mchisera chino mumbele no mutuli mulimo gubira munene nnyo ne bannaffe abali mbitundu bitali bya wano Uganda abatulaba ku ku ku pale FM Uganda na batuliza ku app ne ku website ero mulimo gunu tukwatire mu fenda banaye tuyambi tusime mamba fe tubaweleze ku kyokulya esimu yino 0 musanvu musanvu 3 aba MTN 0 musanvu musanvu 3 abiri munya nkaga mu munana atano munya 0 musanvu musanvu 3 abiri munya nkaga mu munana atano munya tusobola kuita kwe namba aba Airtel tukozese 0 musanvu 0 mukaga nsanvu munya nkaga nsanvu 0 ziro msanvu ziro mkaga nsanvu mnya mkaga nsanvu eh, you know ye Airtel kusuhulu kubanga oita tuina ni business line Airtel eh, inani limit ye ya transaction zibira makumi ya vidi negati kubangu kalubili zidua osuhulu kusa enkole ino osuhula okunyiga star chikumi chana mutano star muenda hash bumalo kunyigeyo ngonyigamu business number oba business id oba merchant id kati kanji kusomere eri emu emu mukaaga satu satu emu osembeyo mukaaga emu emu mukaaga satu satu emu mukaaga byonna biretamanyaga pal of africa radio omulimu ogwo munange uh, uh, tusobole okuba nga tusima ba, imamu baffe okuba nga babeera mubulamu obwe gombesa tunira chika kumi na tanuzo kampliza okutoka kusawe tanu e, eh, zainchayo na kuruwa lero muwanga chivumbi mm. ne gondi ne bobi wain bobi wain tewa manjiri taruruwa abadu wangami tichabalide bagude batia muwanga chivumbi ne bobi wain bali kutaka batia alika kati bobi wain ya zaayo milioni ya meka abidi ee eh, mm. kakati waluwe ya labi ya bantuweru sanjanga bakaba mm. na antu kiti ya naisi chairman wabu mm. ni mugamba nti bwoba olina method egaba emmere nga tewali commotion nja kuddayo ew'omuntu oli mhm. yagambye nti ono nazzayo miliyoni abiri ng'abantu be bakaaba babi wayini yagamba mu sente yakibi era kyeyolesetekyeyolese eki bobi wayini yagudde mu katego ka kono kaluhanga kaluhanga alina bana abaana kaluhanga alina abaana bana abanyigiriziddwa oyo alajanakuzzayo sente wakirabyeko mu mawulire linda ko eh. ensimbi zino president eh. yogamba nti zideko yes. district zigizibweyo eh. bobu weni kyeyakola nedda kakugambye nti kino kyonna kaluhanga wabano era ye kaluhanga olwamaze okukola muwanga kivumbi yegendereze bagambye mu meetingi zaabwe ti ye bamukubye muwanga kivumbi yegendereze ddala muwanga kivumbi olina amalwaliro olina biliyoni esatu ezirimu amalwaliro ewammwe byokozeeyo bamuwanga bayingira mu bano kakati otulaze bobi wine muwanga kivumbi yakubiddwa anti nkubuulire muwanga kivumbi naye yayingira mu gurupu y'abano ye nga tamanye abakaluwanga era bagambye nti bamukolera ewaabwe ebintu ebirimu mu malwaliro bya biliyoni satu gyebiri anti yeebuuze siyagerera muwanga kivumbi hmm. ah, wembala hmm, hmm, nantegeera nti babo babo baze eh, babo nga ntema nze buli wembala bera mbamanyi mbamanyi nze mbamanyi sikola nabo talina buzibu anti nkubuulire nti muwanga buli alimu kino muwanga kivumbi yasooka kuwagala miliyoni kikumi ne bamugjayo naddamu ate nakubakadaga bubi nnyo ah? eh, olwayingidde ettiimu yawo noomulenzi kalwanga ah, kambabuulire buli yakomezaawo sente alina gye yajja esente okujjako bobi wayini bali bazikozesa ba, bali babizibawa muzizeeyo zino zino bazirina eyakifiriddemu hey. hey. bobi wayini namuwanga kivumbi da kalasi ate muwanga kivumbi naye agenda kuzaayo anti kugambye ndi muwanga kivumbi nga bayita mu minisitu ya heresi bagambye bazimbidde wamuwanga kivumbi heresi facilities ezirimu biliyoni satu azirina ati kirimu buzibu anti nze bwe mbagamba nti mwe umuntu kashaje nakugamba nti kaji oyagala mukagundi era mwebaka mu kifo lukwa kyagundi gundi yamukwita ewegane naye tomuddira tegeera bakutegedde hmm. kati tesibuuza muwanga kimumbi saagala ayanukule <laughs> mu constituency yo mulimu ebyavudde mu hes ebya biriyoni esatu bebamu ebiri hmm. ekitimba wakingidde baina bwe bagenda okukubira bakwabye muwanga kivumbi eh. bobi wine mukazi wo ayinako meeting yaliko ebwantu ewamu n'omukyalo omu ow'amaanyi bwabanga mubuuze kati gwe mubuuze eh, kati gwe mubuuze mwesirikire kuba nakugamba nti bwembeera mu kisenge nga mulimu ne mukazi wo n'owunyirwa omukka omubi osooka kuwunya mu ddiisa noga kino simukivudde ono <laughs> kati za babulaini mubuulira mukyala waayina meeting yabaddeko n'omukyalo w'amaanyi ennyo muggwanga akubuulire mukyalawo ayina omulimu gwa un gwagenda okufuna wangekakati eh, gweweralise kati gweweralise buliba gyebiri weralise nabagamba nti when you are canoe capsizes in a lake and you see something running very fast is not a speed boat oh, why don't think that it is a sport boat which is coming on rescue mission crocodiles don't come for rescue missions if you are fighting for your life ngeriatulikudde munyanja nolaba ekijja ekidduka emisinde togala speedboat eyogonya kakati ekyokubiri gwe nga tonakwata ku kintu oba ngaoliita olwazi sooka obuze guno mugongo gwa nvubu guno mugongo gwa nvubu nze nkibalekedde muwanga bapipa bakugambye eh, eh. ebirala byonna byogere eh. naye bobi wanti nze nkubuuliddeoyo ye muteyinza okuba nga kyakola ntakimanyi nze nkubuulidde mwino mwina nkubuulidde nti mukyala we agenda kufuna mulimu gwa un mukyala we ayina meetingi gyalimu eseries of meetings ekyokubiri muwanga ayina health facilities ezizimbiddwa mu constituency ye nga ziva mu ministry ya health eziri wase biliyoni satu kati oyo yagenda yalaba gonyanga ejja nalowooza nti speedboat yalaba gonyanga ejja nalowooza speedboat gwenya tejirangaku bano abaana balina amagezi mangi nti gwe kan you believe nti ako kabeera hambod bwe katyo kan you believe nti that kaboy entered central bank loaded five billion basi kagambye kazizeyo kawulire bakanyonyola nti katonda mufukamire katonda mukwate ku bigere tekazize nti oze kunkolera confessions oba olese kagambye katya akagambye katya kani aku mkakati mm. za yusendi kagambi katia mm. kandi shukula ibinze katia situation jikasanzi wa president kakati za yusendi kakati abaka wa parliament mama nyiti babade babie abaka wa parliament mwe abali na eno grupu ya abana banu mwichima nyiti kakati boba surate bebasi walulo kakati eno jiraba basente grupu yemu katibo it their interest nti omwana ino program itandika butandisi kati itandika butandisi omwana omugezi ngaalina omusango okwaliziza omanyi kyakola ajje wamamu enamuga nti mami dadi mulengedde mulogi ngaalina omukazi kakati ate ono nga zemuwabiraate ngo naze kuwabakakati bano abaana amagezi ge bayina eh. amaye madman emaani ah. ukanobuuza ebibuuzo bisa eh. osose kumwanga chivumbi hey. Eh. nobu zote ne mwanga nti mwanga <laughs> chivumbi oyina mu facilities ezava mu ministry ya heres program itandika mu constituency yo eziri wa 3 billion bobozi ina oyo teja kulisi chum mission ogambe tibanda obuzabuza kuloko dairo era era bayina bagenda kubira muwanga bayina bagenda mukubira bobwereba mugambe opponent we ajamuga ntezo wazijawa ezo ezo ani ani azimbye fasitize ezo nga ne sente zeziri ate ye bamugansiri wase siri biliyoni bo bataddeko biliyoni mwenda biva mu minisitule ya heresi bwe biba tebiriiyo nga tewaliyo improvement of eh. hes facilities eh. muwanga tegere bamubiramu kasi tootambula nabo ekyo tukitegedde eh. naye wokutta waluma bapeople bagamba bobbiskuga nete nkugambye nti bobi namuweereza ne message wangi e, eh, naye ntiyajanukudde nemugaa nkwagala nomunange mugana nkwagala nemutani wange namugee nti mukama womulaba omulaba teyazzemukkuba kuba yagamba mutani wange oyo namugamba nti eh. obolereza ekiti ekyokuziika nkirina naga nti sifuddeeyo naye naawe akakufiirakolo kakwekanga ewange engodduka konze kale ssebo bwegendayo genda yu mugundi wa bobi wae naye yesa dina mkubide simu ni mugandi wae nga nage mpulizi nga nza sina bachi gatu mwachi eh. gataba uli debulizi naye seti na iti seti iti piki chazi ebibuzo wino vyo eh. mbuzi za wano wopi eh. mbuzi za anti sina mulava ee sina mulava na muno nyeza na ambula mirundi bwino mu eragwe kastola babobwe ninga bamutute mukaje ko ka parliament mm. mu mm. house inga avuddemu akachika kacha anti tukiritibwa kutambula bweru nga tono tusiwainge speaker speaker mm. toyenza kubera kuabsent yourself from parliament nga eba e, you know emirundi ebiri ebibyo na gundi yabikola on record mhm mm bobiwaini yabikola mhm mm kakati bano ba, babadde bamanyi nti bobiwaini onamubikiddeko kati bobiwaini najja mugundi amuvumi abana bagezi abana bagezi movement tulisimba ka parliament kati mirundi kasta yingira mukajeko ka parliament akakwasese mpisa tachali mbaka parliament abana bazanya zimba sobola ibo bitegede kodda ah achili clear has he been absenting himself from parliament without notifying the speaker yeah. yes or no enchi kata zitule zimu ha yakachika ye mirundi yemeka eteka ya parliament ligamba litia kutula zomba ka parliament yeye abadde tachimanyi ndi atambula na bano bano bagala kubi mu parliament naye mwe mbasaasidde mbasaasidde kakati ekyenkubuuza nti oyo spokesperson wa bobi wine bamuyitaani omuganda wange yetagaba mmere yetalina mmere ewaabwe abantu bewaabwe tabawa olyokozeyo sente zemmere twetugamba politics for risk takers obanga olina amagezi mangi nze bwe ngenda okugula emmere empaakinga emmotoka yange ewazana ne balamuza n'ebintu nenga sibisobola waliwo omusiru yatadde mugundi ku social media nti yagenda okugula ennyama ne bagirimulamulira yagula bijanjala alowooza ajereganze aa empologoma weekogera teyenkana mmese e, ebeera mu saizi awo naye nze kyengamba kiri kimu if am buying food will you not be uh, an idiot to raid my house for food kati mbwa zange baziwadde obutoolya kanyoze ku kikomera naziwa ebintu nezirya kati kakati kanzijewo kati nkulinda ogwemulaanti kakati kale hmm. anti nze kukwatira ewange nkusaza musumali <laughs> musumeni ogwamasanyalaze ngaolubaawo kasitankukwataye <laughs> musumano musumano gweguliwo omukwato otya teka bakomunda wa police kubati wavude mu ku police kulaba wange kati kati geza hey. Omu, omusanza nze nkugambi nasula ebweru ng'olaga lwa muliraano nze mbeera bweru olaga lwa muliraano lwaŋŋaana okussa bweru ti ate nsokola bya jimu byamu eh, bweru ti eh. nga lwenyenya bweru tinabanga ekirinnya waggulu nga ninyakaagwe muvumba giri <laughs> nelusuze bweru ekiro kiramba eyasse embwa zange eh. Eh, kale tulabe <laughs> eh. Oh, abo abaana bajova abantu bajja kunywezako omuntu wano bamukwate mukiko oba omupiira gwamotoka gufudde bebe lekomaniga libeera ku tv banne bajja kuduka budu maliyonona banabeetaba mu misinde banoyo atava mu misinde ojakuli bababa bombi bombi bagwe wabajoze nyesi enyondo na asidi wa mitema this man <laughs> omusajja omukulu ono president amuwadde ettaka not for himself ne president akitegedde nti ente enyankole ziweddewo temukyazirunda mwagala mata has allocated this man not in buganda not anywhere mwankole mwamuwadde abaana baffe alina kigamba jja abaana bange timbabuulire zinembwa type zikoma kati tuleeta gundi enzungu nekakati oyo eyeddira embwa talina nafaamu yambwa nti ojja kweddira ekitaliiyo bakibuuze kato kyakirina the president is egundi eh, eh, yakuuma ebintu nti mwe mukifo kyokukuuma ebintu bawumba biwumbe wali ngaera ayagalamu sente ne ono ono afukula ennyo Oh, ebibumbe eh, ebibumbe bitambula ayagala okulaba ebibumba ayita ku kabakanjagala have you preserved these things these animals ezava ku bajajjaffe zituuke kakati mwina zu dazimengo have ezu bwino gwolese amazeemu amanyi programu gigaddewo fairo yino gigize kale bwino gwolese eh, kale kale satellite eh. bwina amazeemu amanyi nze nkubuulidde nti bebo begalise kaseta Bobby Wine ayingira mu kakiiko ka disipulini ajja kuyingira nga konale bajja kufulumanga mubaka nga nga muntu wa bulijjo wangi eyavudde ekyaddondo ki kubanga ono omukazi abadde amubikako akasubi kakati katulabenkubuulidde yaitera namusangawa namuyise mubuulire teyazze bobi ddamu meseji ya, ya mirundi eh, bannange sinkubuulire huh? abo abaana balumbye parliament to divert attention bave badde ku sente ziri theyhave uh, created more damage for them before we talk about 10 billion all the other dishes have now known nti babawadde miliyoni ataano mukaaga wiri the miliyoni ataano mukaaga mukyalambayo eh, ejja okukalibagwemu obubbi kabo bagwemu mujja kkoma okubba abantu mujja kkoma okujooganga abantu mujja kuma kujoga abantu naye nze nabagambye nkamalize eh. n'akantu kamu eh. nabagambye nti pulezidenti abagambye ab'ebimotoka by'amafuta balina okujja wano oba balwadde oba si balwadde kuba ye yakubiriza kakati mwe kyemuba mukola kiri kimu kati tuli kuba amalaayi